No placa no tiene ni placas, tiene casa. Ellos, ellos, ellos tienen placa. Ahí tiene placa, yo creo. Ah, sí, la tiene. Pero no se le ve. No se ve. No, muy rápido lo hacen a Toma un segundo. seguros. creo que no tiene ni placa, tiene casa. Ellos, ellos, ellos tienen placa. Ahí tiene placa, yo creo. Ah, sí, la tiene. Pero no se le ve.